olhos em reis Da flor de lótus ao mandala da janela do teu quarto Quebrando as leis Papéis de hipocrisia dos que estão do teu lado Teu texto em inglês Não muda o sentido do meu jargão barato Não há escola que ensine melhor como aplicar anarquismo burguês. Vou me vender por esses livros depois da meia-noite. Quando o sol se for e a lua me esperar, junto a Jack pelas ruas de London. Ficamos a sussurrar, só torcendo pra que os enigmas da esfinge do faraó se os mortais da maldição de Tutankhamon. Depois da meia-noite, quando o sol se for, a lua me espera. Passo horas com o Rukia ao lado de Alibaba. Caravelas entre os mares, Barba Negra me pode ensinar que ao ouvir o conto do os piratas e que joguem um homem ao mar depois da meia-noite. Quando todos se põem a dançar, não se julgam os temores do escuro lado de cá. Joana Dark de encontros marcado à luz de velas com Crowley e Já, todos ouvindo os mesmos zumbidos das ninfas e Lucifer a celebrar. Oh, oh, depois da meia-noite. Oh, oh, oh.